po tayo ngayon sa La Union sa Trinity Royal Beach Resort. So ayan. So low tide niyan, masyado mababa. So mamayang uh, ah, umaga pa ay kinabukasan pa pa tayo makakapagligo nito na medyo okay okay ngayon baba yo. Oh. Parang ano lang yan. Pantampisaw lang. Ayan mga ka once again ha. Ah. Napagpalang araw naman uli ha. Ah. Inabot tayo ng 8 hours sa biyahe. Yan. Pero safe naman, very safe. Ayan siya. Ayan yung ano. Tatlong kwarto kinuha namin. Ayan. Yung mga room. Yung mga malalaking cottage. Yes, di ba? So, balik na lang ulit ako mamaya for more. Ating room. Medyo pasok na sa loob. Check natin ng mga ka once again, no? Walang tao. Ayan. Check natin kung madilim sa loob. Check natin yung pinto. Ink! Ayan. Dito, isa, dalawa. Dalawa. Ay, ando doon sa motor pala. Nakalimutan ko. Ayan. Maluwag. Ito, may TV. Ah. Ayan, ito ang kwarto ng boys. Oo. Alisin mo yung ano mo. Nasakit sa paya. Hindi ka <laughs> Mag-short lang ako. <laughs> Para relax na relax talaga. Ang <laughs> pagod. Ayan. Ay, video pala, sorry. Ah, Dito tayo sa nice view mga ka-OA. Dahil lang. Mahal na lang Tara, Admin! wala akong matignan dyan. Tara. Uwi na tayo. Uwi tayo? Palitan na mo pag ganda yun. Thank you. Ayan. Alam mo yung sasend ako sa'yo. Sabi ko siya mga manager, may picture for you. Ayan. Jo. Jacket ako, ayoko ng jacket. Ano <laughs> lang mo kasi Okay na? Oo. Ang gawin mo kanina, nagpasang mo, ang gawin mo kanina. Solo. Solo. Nagulot ka lang. One, two, three. Pasang picture na ako dito. Ganun Lokal. Tayo mga kawan sige sa strawberry farm naman. Strawberry farm. Ayan. Off season sila ngayon kaya ko konti lang strawberry. No? Ayan. Ah, dikutin natin dito. ha, dahil sila sa unahan ay mga bago pa lang mga kawasagan na yun dami yan nandito po yung model ng strawberry ayan ayaw gumalaw ayan siya oh. Yes, ang dami. Ang bagong punla. So, yan. Forever. <laughs> Ang naman eh. Ang yung pag Thank you. Wala niyo ma'am, po si o 100. Yan yung picture mo ako dyan. Pasok ako dyan. yung sa uh, asyenda ng garden mo. Doon ka May pag-aari, ito na po yung pag-aari. Dalawang may ari ng uh, strawberry ha. Kunwari nagtatanim ka. Pero maraming bunga yun, dami titigyan dyan. No? Hmm. Three days naman kasi yun. Iman! Dito ka, pumasok ka dito. <laughs> ಬರ್ತಾ oh, There's a hole in my heart I've gotta come clean before it gets even deeper And the blood flow, baby, don't get me started I'm waking up